在这次更新当中呢，我们要聊一下太阳系的战况。自从1996年执政官入侵之后呢，我们太阳系一直就是一个战况激烈的星际战场。1996年之后，龙人、爬虫人的联合舰队与光明会合作，他们一起利用各种秘密太空计划，占据了大半个太阳系，许多人类也被迫成为他们的奴隶。 到小行星上去当采矿工，龙人势力则偏向占领外太阳系的殖民地，光明会则专心控制小行星带、火星还有月球。月球上的势力范围曾经是按照近地面和远地面来进行划分的。截止到二零一五年，除了隶属太阳看守计划的阿基米德基地，在一九七七年。 被歼灭之外，大部分的月球近地面是由正面种族所掌控，龙人、爬虫人，还有光明会的大多数基地则位于月球的远地面，从而防止被地表的好奇民众发现他们的活动。另一个原因则是黑暗势力没有跟和光明势力一样的隐身科技，他们隐藏自己踪迹的方法，则是将秘密飞行器都涂装成可以降低反光率的黑色。 而这些飞行器的飞行轨道呢，也必须要调整到最不容易被侦测到的位置。位于月球远地面的月球作战指挥部，曾经是太阳看守者的主要堡垒。不过现在呢，它已经是隶属于光明势力的基地。有趣的是，关于地外殖民地的秘密数据，已经伪装成了科幻故事，在网上流传。这些有关殖民地的描述。 非常贴近真实的状况。另外，主流媒体也开始臆测月球底下有基地的可能性。幸运的是，光明势力在木卫三的主要基地并没有在1996年执政官入侵的时候发生沦陷。木卫三基地是往来太阳系和天狼星之间的跨维度门户，这个主要门户在入侵行动中毫发无伤。 他护持着太阳系的圣光。除此之外，曾经属于龙人光明会，在 X 行星的奴隶们发起了抵抗运动。当年，抵抗运动在外古博大的太阳圈和卯宿星人进行面对面的接触。一九九九年十二月，抵抗运动在卯宿星人的支持下，在 X 行星发生起义运动，成功的将光明会势力。 赶出星球，抵抗运动也随后将他们的基地搬迁到地球底下的阿加森网络。自从 X 行星解放之后，光明势力就经常利用它作为太阳系肃清任务的战略基地。他们首先肃清了黑暗势力在明卫一的军事要塞，他们接着在外太阳系的肃清进度便势如破竹。随后，小行星带。 在二零零零年到二零零三年之间爆发了激烈的战役。二零零一年三月，光明势力完成了一项重要的行动，因而银河中央文明得以直接介入太阳系的活动。他们在太阳圈驻派了一座月球大小的球形中继站。当时，银河中央太阳即将进入两万六千年循环的活跃高峰期，这些中继站。 就负责在太阳圈负责稳定来自银河中央太阳的强烈宇宙能量。由于宇宙能量要经过调节之后才能进入太阳系，所以很多地方，包括地球，才没有发生大的灾难。不过，当年光明会在发现这些球形中继站之后，便吓得精神崩溃，所以他们才发动了九幺幺事件。二零零三年。 光明势力在太阳系占了上风。截止到二零一二年，所有非只属于奇美拉的秘密太空基地都已经被光明势力肃清。现在，地球之外的问题就是为数不多的奇美拉成员，以及他们驻守在太阳系要塞的打手部队。他们主要是在植入物尖烧站，另外还有电浆形态的奇异子顶垮克炸弹。 由于地球所有人的身上植入物都会屏蔽相关的资料，所有有关奇美拉的情报都被深藏在集体潜意识的最深层地方，远远超过了 SRA 生物讯息数据库、MK Ultra 脑控技术、成像系统或者秘密太空计划可以感测的范围。二零一四年十二月十五日，ISIS 门户成功开启之后。 本星系群的黑暗已经通过三角合一技术转化完成，泥合中央文明，随后将体积更大的球形能量中继站驻派到太阳圈。有些中继站的直径呢可以长达三万英里，并且将原先月球大小的中继站驻派到了太阳系的内部。所有物质形态的奇异子和顶垮克炸弹，在二零一五年一月顺利拆除之后。 光明势力便启动了太阳系的最终解放行动，代号“冒 s 行动”。